Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. amen nk'uko nari mperije kubivuga tugiye kurabira hamwe icigwa kidasanzwe kivuga ngo inzira y'ukuri mu gihe cy'ishengero rya perugamo mugenzi nyajyana guhamagarire gukurikirana kino cigwa neza kubera yuko kirakomeye ni cigwa gihambaye cane mu mateka ya bibiliya udakwiye kwirengagiza na rimwe mu buzima bwawe kino cigwa cyerekana igihe ishengero ryaciyemwo kigereranywa na perugamo hariya mu byayishuwe yohana ni igice ca kabiri umurongo wa cumi na kabiri gushikana ku murongo wa cumi zindwi haragira hati niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'abamikorayi nk'uko nyene nuko rero niwihane mutihana nzoza kuri wewe vuba kandi abo nzobagwanya mbakubite inkota yo mu kanwa kanje uri n'ugutwi niyumva ico mpemu abwira amashengero nesha nzomuha kuri manu yanyegejwe kandi nzomuha ibuye ryera kuri iryo buye handitswe ku izina risha nta muntu arizi atari uzorihabwa ano niyo majambo yabwiwe ishengero ryo mu gihe cya perugamo perugamo ni kuvuga iki ndashaka ngo mugende mubitahura mufatanya n'ibyo tuba twarize ku ishingiro rya mbere mwibuke yuko tuvuye ku ishengero rya simuruna ishengero rya simuruna ho rikaba ryarangiye ryarangiranye n'iyimikwa rya constantino mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatanu kubera yuko umwami yitwa rusikirusi yemeye kuhabika ubutunzi bwiwe bwarenga umuriyari w'amafaranga kubera yuko yabona yuko ari ahantu hari sekirize ndashaka ngo twige cyane ku byerekeye kino kintu kubera kirakomeye uwutumviriza neza ari buhombe mugenzi ukurikirana icyigwa gushyika ku musozo uraza gutahura no kubura amabanga menshi utaruzi nk'uko rero nariko ndabivuga uhereye igihe Constantino yimikiwe mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatatu ishengero rya riva riza ibuntu agahamo karahagarara ko bari kumukura k'agaciro abandi bantu bamubatse umubatizo wo kwibiriza ariko konsitantize baramucongereza kubera yuko bari bamaze kubigira ku bari bamaze kubigira eh, ku mwami umwe cyangwa ku mutegetsi umwe n'abandi bategetsi niko byaciye bibandanya bamwe barabacyongereza ko imitonyi rino shengero ryabayeho mu kingana cya kane hamwe n'ikinjana cya gatanu uhereye umwaka babwiye Constantino yagendeye ko Konstantino amaze kuza mu ishengero yarizanyemo amahinduka adasanzwe ihinduka rya mbere ni uko umubatizo w'ukuri wari umuhereye guhindurwa ku bw'icubahiro ciwe ubugira kabiri ishengero ryaraguye aho ryari riri rirazanwa hejuru mu mwaka w'amajana atatu na mirongo ibiri na gatatu konsantino niho yabaye umukristo maze mu mwaka w'amajana atatu na mirongo ibiri na gatanu konsantino yakorana inama z'ishenyero mbere acagabira umukuru w'ishengero ubutware bwiwe kino gihe Constantino yaciye agenda yiyubakira ikindi gisagara cyitwa igisagara yise Constantinople maze ubutware bwiwe ibutaliyano busigara butwawe n'uwari umukuru w'ishengero yitwa umupapa uko niko byagenze iyo bakoranye inama umukuru w'ishengero yicara hano haba umwami nawe akicara hejuru yiwe ni kuvuga ngo wa mutware w'ishengero yari asigaye ategekesha ishengero amajyambo cyangwa ingingo zivuye ku mwami Konstantino kuno ni k'ishengero ryashyizwe hejuru nicyo gituma yesu rino shengero yarigereranije n'ishengero rya perugamo ahirengeye kubera yuko ishengero ryari rigiye ahirengeye reka turabe ano majambo avugwa muri uno murongo wa cumi na gatatu avuga ngo ndazi aho uba hariho umugwa wa satani uba ibi bisobanura iki cyangwa byerekeza kuki ibintu byose birafise iyo byavuye nico gituma mu kwiga kino cigwa twahereye mu isoko kera cyane duhera kuri ba nimurodi nk'uko mu la cy'itangurura cana nimurodara kugwamo yabaye cihabwabo ku isi kandi ku gihe c'umunara w'uraberi nk'uko twabibonye mwari mu rukurikirane rwa bino vyigwa niwe yari ayoboye ijyanigirwa n'imana maze imana ikabayobera indimi kandi nk'uko ibyigwa twigishije bisobanuye neza by'igitabo cya daniyeli bibyerekana hariya mu kiyaya cy'igiura cya nyibaburoni igihe ukurikirana icigwa kivuga ngo mu gihe ugeze ahantu hameze nk'i ni icigwa ca mbere muri Daniyeli turiko turasobanura muri Daniyeli igice ca mbere haravyerekana neza yuko ahantu bagahamagarira nako bagacabanyaga imana zose z'amahanga bakazizana i babuloni i babuloni rero hari hariho umugwi w'abakarudayo uno mugwi wakora mw'ingoro ya beri mariduki uno mugwi wari ujejwe ibigirwamana by'ibaburundi igihe kuro ateye berushaza akamutsinda muri uno mwaka w'amajana atanu na mirongo itatu n'icyenda nk'uko nabivuze imbere y'uko yesu kirisita aza kuro yaciye atanga uburenganzira yaciye atanga amahirwe y'uko umuntu wese n'ibyiwe yisubirira iwabo iyo yajyava biratanzwe yaruguruye abantu bose bari baranyazwe na nebukadineza ntimwisubirire iyo mwari mwaraguye nimugende ariko bano bakarudayo bobo baramugararije barahaguma kugeza n'aho bagiye kwirukanwa n'ibitero kuro yabagizeko maze baca baragenda umwe mu wa bano bantu basenga ibigirwamana nta handi wagiye waciye ubuhungira muri aziya ntonya aziminere kandi kahise kerekana yuko ahantu bubatse ahantu bace bagenda gushinga ibirimbiro ni hano nka kino gisagara kiperugamo ushaka ngo ushobore kubitahura neza bamaze gushinga ibirindiro ngaha barakomeye kugeza n'aho bubakaho ingoro mbere uno mugwi umaze gushika mwa kino gisagara cy'iperugamo waguye wiha izina rino zina naryo baryitwa Pontifex Maximus kubera yuko bavuga yuko basenga inyenyeri zitanu mu mwaka w'ijana na mirongo itatu na gatatu yesu kirisito yaramaze kuza ku isi mbere akagenda no mu ijoro hariho ikintu cyabaye umwami ni kuvuga ko mu mwaka w'ijana na cumi na gatatu umwaka w'ijana na mirongo itatu na gatatu bahavuye bubaka ishuri rikomeye uno mugwi nyene w'abakarudayo hama kandi umwami ferugamo yagabiye igisagara cy'umwami roma maze iryo dini rironka ubushobozi bwo gushika i roma uko niko byagenze umwami ferugamo yaciye agarira umwami w'i roma igisagara muri uno mwaka w'icyenda mirongo itatu na gatatu maze b'abakarudayo bashinze ishuri perugamo baca bagirana imigenderanire na roma maze baronka uburenganzira bwo kwinjira i Roma bamaze gushika i Roma batangura gushyiraho rero bwa bupagani bwabo na za kamere ni kuvuga ko bya bindi bya kera bya nimurodi byarajanye biraduga biraduga bishika i babuloni kandi i babuloni haboneka umugwi ukura bya myizerere ya gipagani ka karanga ka kera kabana imurodi karaza gashyika iperugamo maze kamaze kuza kagakomera kagashinga imizi iperugamo karaduga kagenda kwanduza n'abapagani b'i roma maze abapagani b'i roma baca bagira akamenti abanimurozi ya migwi igwanya imana reka rero dushobore kubandanya neza ni kuvuga ko iyo bibiri yivuze yuko iryo shengero riri ahubwo wa satani uri ubwa mbere riba ririko rirerekeza ano majambo ariko arerekeza ku bwoko bw'imana bwari buri mu gisagara ca perugamo kubera yuko umugwa wa satani niho wari uri kubera yuko niyo ishuri cyangwa icicaro ca bakarudayo cari kiri ni kuvuga ngo kamere ya satani yari yashize muri nimurodi yari isanzwe iri ngaho hantu ariko kandi bibiliya mwa kino gihe cya cy'umwami w'abami Konstantino yari yamaze guha ingoma yiwe umukuru w'ishengero bibiriya irabisobanura neza cyane ikerekana ukuntu byagenze hejuru yohana igice cya cumi na igice cya kabiri umurongo wa cumi na gatatu ndaza hubako ariho umugwa wa Satanuri konstantino yaciye aba ariwe muntu atanga ni kuvuga ngo mu bapagani biromba bari baramaze kuronka ka kantu ka kamere k'abantu ba nimurodi kandi na konstantino yari asanzwe afise uwo mugera noneho konstantino niwe yari amaze kugira ijambo mu nama z'ishengero zariko ziraba ico gihe bari barize amajambo ya yesu aboneka hariya muri batayo igice cya mirongo ibiri na gatatu ku murongo w'icyenda avuga ko ata muntu n'umwe akwiye kwitwa data w'abantu bose Accaimana ilimijo, binoni yesu yari yabikoze bano barabizirikana cyane mu gihe cyarino shengero ry'umwijima rya perugamo abantu bariko bariha amazina y'amarobotaro yo gutuka imana ibi uzokwige ibyo twasiguye muri daniyeli igice cy'indwi n'igice cy'umunani uzoca ubibona neza bari bariko barishira hejuru ho kwita amazina n'amazina y'abarogotano genda umvumire abisirayeli aravuga aravuga abisirayeli biranga uno baramu aca kubarira barakati kugira ngo ushobore kwigarurira no guhana bariya bwoko bw'abisirayeli ni uko wobakoresha uwo batandukanya n'imana yabo imana yabo yoca ishabura igaca ibarimbura genda urondera uburyo ubacana mu busambanyi genda urondera uburyo ubacana mu binyoma hamwe n'ibindi niwamara kubishika by'ibyo bintu abisirayeli uzowifatiye uzoba ubashikiriye reka niko byagenze baraki yakiyarondera abakobwa beza arondera imisore myiza myiza ayirungika iby'isirayeli maze ibintu bica biragenda uko kubera iki rero bibiliya igereranya bino bintu ikabizana no mu gihe cy'ishingiro rya perugamu niko byagenze um, uno baramu agereranywa n'umukuru w'ishengero ry'i roma hama baraki akageranya n'umwami konstantino baramu yakuye mu ikosa ryo gukunda ubutunzi n'amaronko umwami baraki yari agiye kumuha niko byagenze no ku mukuru w'ishengero ry'i roma yakunze amaronko yumva gushyirwa hejuru no kwicarikwa ku ntebe y'ibwami ari ibintu bihambaye cyane yemera kuyirengagiza imana yavuze arondera uburyo akwegera abakristo mwa kino gihe mu nyigisho z'ibinyoma nk'uko biri ubusambanyi mu buhanuzi bugereranya inyigisho zo kupanga inyigisho z'ukuri n'inyigisho z'ibinyoma buno buhanuzi bwerekana ukuntu inyigisho z'abapagani kandi ano mabuye abiri niyo bakoresha mu gupfumura yesu yaba y'abantu yuko wewe azokoresha amabuye atandukanye n'amabuye y'ayo bapfumu uno munsi imana irashaka nawe kuguha ishe izina risha kumbure wewe ushobora kuba ubayeho mwa kino gihe ariko ibyabaye mu gihe cy'ishengero rya perugamo bigufise ku bwaku na n'uno munsi ushobora kuba wiyemerana iby'idini urimo ushobora kuba watwawe na zino nyigisho zazananye mu gihe cy'ishengero rya pirugamo bwakubwa ba nimurodi nk'uko bwatunze bugashyika mu ishengero katurika ry'i roma warirengagije inyigisho nzima ya bibiliya ivuga yuko dukwiye kwama twibuka kuruka isabato kandi tukayigumiza yera muri kuva igice cya mirongo ibiri ku uno munsi ushobora kuba usenya ibigirwamana uno ushobora kuba udashaka kuba umu antipa wewe akaba ari izina ryo kuba umuntu yitondera amategeko y'imana ukitwa uwasigaye yitondera amategeko y'imana afise n'ibishingira yesu ntahe nk'uko tubibona mu byashimo yohani cya cumi na kane umurongo waho wa cumi na kabiri ingenzi ntiwiyegurire yesu kirisito bicicwa uno munsi